ਸੂਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾ ਪਰਮਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਹਿਮਾ ਪਰਮਾ ਪਖੰਡਾ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਖਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਖਾਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਪਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਮਾਂਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇੜਾ ਨਰਲੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਦੇ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰੀਤ ਮੋਢ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਪੜਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੜਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਤਿਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣਾ ਨਿਤ ਤਾਂ ਖੜਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੜਦੇ ਉਹ ਨੌਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੌਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਠੱਗ ਆਖ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਓਏ ਹੋ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਦਰੇ ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਦਰੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਪਰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੜਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰ ਲੜਾ ਕੇ ਓ ਸਤਗੁਰ ਐਸੀ ਸੋਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਗੁਰ ਐਸੀ ਸੋਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੈਨ ਮਰੋਦੀ ਸੜਦੇ ਬਰਾ ਸਰਾਫਾ ਵਾਲੇ ਇਨਾ ਐਸੇ ਪਾਏ ਪਰਦੇ ਕਾਮਾ ਕਰਤੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਵੇਲੜ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੈਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੜਦੇ ਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਪੰਨਣਾ ਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਮੇ ਰੋਦੀ ਸੜਦੇ ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟੇਡ ਵਧਾ ਲੈ ਘੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟੇਡ ਵਧਾ ਲੈ ਰੋਜ਼ ਚੜਾਵਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ ਹੱਥੀ ਕਰਤ ਕਮਾ ਕੇ ਓ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਬੋਤ ਪੂਜਣੋ ਲੋਕੀ ਜਾਵਣ ਹੜਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੈਨ ਮੈਂ ਰੋਦੀ ਸੜਦੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਸਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥੋਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਮਤਾਂ ਰੰਗ ਜੇਵਦੇ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਮਤਾ ਰੰਗ ਜੇਵਦੇ ਜਾਦਰ ਬਾਰ ਚ ਖੜਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੜਦੇ